Ora boas pessoal, aqui mais uma vez é a revolta. Vamos ter um jogo agora para o campeonato. Um, o adversário, vamos ver aqui as ordens táticas. Como podem ver, aparente eu ser mais forte que ele aqui, tanto na defesa, no meio campo e no ataque. Ele vai jogar em 3-1-2, 3-1. Eu vou jogar em 3-1-3-1-2. Tudo. Sim. Aqui eh, vamos ver agora as ordens táticas usar mentalidade de equipa normal, preferência de passo misto, estilo de passo misto, forçar contra-ataques ligado, estilo de pressão baixa, estilo de corte duro, estilo de marcação homem a homem e linha fora de jogo desligado. Eu estou aqui a pensar, poderia jogar em 4-5 em V, tipo assim. Assim. Vamos ver como é que isto corre. A classificação do adversário. Ele está em oitavo. Vamos ver como é que vai correr o jogo. O adversário está a jogar muito no ataque. Por isso é que eu vou jogar em passos mistos com contra-ataque. Hum. Vou começar a dar mais posse de bola para manter a eficácia, melhorar a eficácia na posse de bola. E o terceiro começa a pressionar muito. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. O terceiro a pressionar já de início. Vamos fazer uma coisa ficou curto. Ver se conseguimos melhorar um pouco o posse de bola. Melhoramos agora, já temos dois adeptos. Poderosa cruza e o defesa a é interceptar. Vamos tirar o, a linha, o contra-ataque. Sara está-me a pressionar muito. Vamos tentar pelo corredor central. Tenho agora mais um adepto. Já vou. Já vou. Ih, muito setada a bola. Mais um, um cruzamento, uma interseção. Vou manter a eficácia na defesa, talvez. Vou melhorar a defesa, o aspecto defensivo. Porra. Vamos pôr passos mistos. Sério, vai-se ir para o contra-ataque. Passa, a bola sendo setada. O de rosa para que o Max Koyak. O que é que o Max Koyak vai fazer? E que interceptada a bola. Bola sendo setada Não estou a conseguir fazer a bola chegar à, à frente. Vamos subir aqui o, o Boateng a ver o que é que isto dá. Parece que melhorei é um pouco aqui a posse de bola. Karim passa para quem? Max Koyak. Max Koyak vai lá, passa para Jadidi. Jadidi corre pela ala esquerda. O que é que vai fazer? Faz um cruzamento curto para trás. E que outro corte. Ele tá- já tem um amarelo no meio campo. Guarda-redes faz um passo longo, a bola sendo setada por Coberto. Coberto passa para quem? Passa para Barraza, Barraza passa para Prelo. Prelo o que é que faz? Passa para Boateng, Boateng para Max Goiac, Max Goiac para Boateng, Carim, Prelo. Prelo já perdeu muito tempo. Passa para Barraza, chuta contra a defesa. Já perdeu muito tempo. Vamos tentar ver aqui a tática do adversário. O número 18 dele está a jogar bem. O 10 e o 6. O 21 também está a jogar bem. É o bom sermão do árbitro. Colbert passa para Selkuk, Selkuk passa para Prel, Prel corre sozinho, passa para Silva de Rosa, Silva de Rosa para Karim, Karim para Jadidi. Jadidi a marcar. Vamos melhorar aqui a posse de bola. Ui, ui, ui. Bertelson. Chuta contra a defesa. Vamos fazer outra coisa. Passos curtos para controlar melhor o jogo. Max Koyak não está a jogar nada. Vamos substituir o Max Koyak. Alvarez. Max Koyak. Max Koyak o que é que vai fazer? Faz uma assistência e a bola sendo setada. Vamos trocar aqui de posição os dois avançados. Alvarez entra em jogo. Vamos ver se Alvarez consegue. Boateng a fazer amarelo. Chuta por cima da, da barra. Vou fazer agora outra coisa aqui. um, a fortalecer o meio campo. Precisamos fortalecer o meio campo. E amarelo, não leva amarelo, já diria. O adversário dele está-se a aguentar sem, sem levar amarelo. Sem ser expulso. E mais posso de bola agora da minha parte fortaleceu o meio campo. Já Didi passa para quem? Para Silva da Rosa, tenta fintar Silva da Rosa e a bola interceptada. Oh mãe, não me fala agora. A tia está a chamá-la. E a minha equipa começa a ficar cansada, mas estão todos a jogar bem, como vocês podem ver. Alvarez parece que entrou bem no jogo, Barraza, com muita coragem, a tirar a bola, passa para Silva da Rosa, Silva da Rosa para Campo, Campo, Silva da Rosa, Silva da Rosa para quem? Barraza. Barraza o que é que vai fazer? Tenta fintar, Barraza tenta fintar, mas o guarda-redes com uma saída brutal. O adversário está a conseguir hum, tomar posse do meio campo, apesar de eu ter mais posse de bola. E Alvarez recebe a bola, passa para Prelo. Prelo o que é que vai fazer? Vai à linha, vê se apanha alguém desmarcado. Cruza, está sozinho já Didi. Passa para quem? Para Silva da Rosa para trás, Alvarez. E em tanta, tanta coisa. Tanta coisa para estar a bola. Canto. Bola sendo setada e o, o defesa adversário a cortar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. E a bola sendo setada. Grande confiança de, de Pedrosa. Já Didi uma, vou-se para o contra-ataque, passa para Silva da Rosa, Silva da Rosa já disse, já Didi, será é que vai mandar um chute? Já disse. Que gol de Jadidi! E agora com este golo, Jadidi a marcar o seu segundo golo e a matar o jogo. Como podem ver, demos aqui bónus de vitória para os jogadores de 15 milhões. Um, melhor jogador em campo, já Didi com 4, ganhou 4% de criatividade. Quero agradecer aqui aos adeptos que me deram apoio, ao Temer, ao Olavo, ao Gil, ao Tomek. Que as estatísticas, como podem ver, dominámos praticamente o jogo. O adversário fez ainda 5 defesas. Eu fiz mais remates à baliza. E vamos ver aqui o que vai dizer o relatório de jogo. No relatório de jogo diz: Os jogadores disseram que o trabalhar no treino valeu a pena, boa vitória. Mostramos grande capacidade de passe. Lexon Messias Silva da Rosa fez uma assistência. E Ciro Jadid, ele foi brilhante. Hum, vamos aqui ao campeonato. Como podem ver, hum, ganhei. Já tinha aqui uns pontos de vantagem, mas ainda não jogou o segundo e o terceiro. E foi assim o jogo 2, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Subscrevam-se para continuar a ver os meus vídeos, acompanhar a minha época. Uh, como vocês vão poder ver, há duas épocas que eu tenho tido sucesso. Ganhei ali, ali o campeonato, a Liga dos Campeões e a... Fiquei em terceiro na taça. Este ano já fui eliminado da taça e da Liga dos Campeões. Vou ver se pelo menos sou campeão. Uh, Subscrevam-se Espero por vocês até o próximo vídeo. Obrigado por assistirem e fui!